Hello，大家好，欢迎来到德国生活全方位。有了德国生活全方位的陪伴，生活变得更美好。Have a nice life。 这期的视频呢，要和大家分享的是德国最新赚钱变现方式之低投入副业。那这几年来啊，副业的这个话题一直特别的热，大家也一直在讨论应该从事什么样的副业，还有从事副业到底值不值得的这些话题。那今天呢，夏夏要来给大家分享德国的低投入副业有哪一些，而且呀，夏夏还会提供这些相关的副业平台信息呢。虽然是德国的副业，但是说。 不定你也可以从中获得赚钱变现的新点子哦！天哪，干货这么多，精彩马上为您呈现。 副业的变现之道，简单来说就是你将自己的兴趣爱好或者是已获得的经验，在业余时间进行额外的工作，从而产生收入。然后我们说的这个被动收入是做一些区分的。在下一期的节目当中呢，夏夏会给大家分享增加被动收入的方式，千万不要错过哦。那接下来我们就来讲讲，如果一个德国人他有一技之长，他可能做哪一些副业呢？ 在这里，我们将其区分为两个部分，一个呢是直接在招聘网站上找到的，和公司签合同的这一种传统性的副业，那还有一个的话，就是一个互联网平台提供的这种新型副业的形式，你只需简单的登录操作，就可以拥有这种副业，然后赚钱变现了。 那我们现在说回到第一种与公司签合同的这种副业形式，传统型的。一般来说呢，我们会去这种大型的、比较著名的招聘平台上来寻找这种机会。那在德国的话，有专门做这种兼职副业的招聘平台，叫 a u s h t i e f e 对，是这样的一个。那除此之外，我们还会去一些比较大型的国际的这种招聘的平台，像 Stepstone、Indeed、Glassdoor、LinkedIn。 还有 s i e n g 和 monster 等等，那还有呢？你也可以去当地的报纸，或者你直接找到你心仪的公司的网站去找这种副业的形式或者副业的机会。嗯。 在接下来呢，夏夏就来给大家介绍有哪些副业的形式你可以来从事呢。第一个工作呢，就是客服。有些公司它会是需要一些兼职的客服来为他工作。那这时呢，这些兼职的客服可以直接在家里工作，然后用电话、邮件或者语音的形式来服务客户，帮客户解答问题。 那第二种呢，就是会计。是的，如果你有德国资质的这个会计证书，你除了是主业做会计的任务，然后也可以副业的时候帮其他的公司代代账什么的。第三个呢，就是 SEO 搜索引擎优化。搜索引擎优化是什么呢？它是啊，说。 掌握了解搜索引擎的运作规则，来优化企业网站的排名。这些搜索引擎就我们平常熟知的，像百度啊、搜狗啊，像国外它有谷歌。因为不少研究发现，搜索引擎的用户他往往只会留意搜索结果搜索出来最前面的几个条目。 所有网站都希望提高搜索结果的排名，来吸引用户的眼球，特别是那些大量投放的广告的网站，例如我们知道的像抖音啊、头条啊、小红书啊等等。那其实呢，所有拥有网站的企业都需要这个搜索引擎优化的服务，是不是看到了商机啊？那接下来第四个呢，就是业余摄影师。 如果你是摄影爱好者，然后拍照的技术又不错的话呢，还可以为企业的庆典活动或者是家庭的团聚啊、大型的活动来拍拍照，然后为他们做后期的照片啊，还有影像的处理。是的，但其实在中国呢，就已经有这种可以靠拍照来变现的平台了，你知道吗？一个呢是高德淘金，还有百度旗下的地图淘金。 这两个平台是比较类似的，你可以在平台上注册，然后帮他们拍照，拍一些地标素材，来丰富他们的这个地图地标的素材库。那另外还有这个美团拍店，那么在美团旗下注册的商家店铺呢，他们也需要丰富照片库啊、地图地标库啊，所以呢，这些呢都是可以用通过拍照的形式就来变现哦。 那最后一个传统型的副业，其实也不是很传统了，是你绝对想不到的。那是什么呢？就是电影龙套。对，是的，有时候家的附近的话，可能会有影视剧组在拍摄，然后如果你去凑凑热闹，说不定还可以获得龙套的角色哦。在法兰克福附近呢，有一所叫 Eberbach 的修道院，这个修道院呢，曾经是《权力游戏五》它的宣传片的拍摄地。哇，兴不兴奋，激不激动啊？ 然后接下来我们进行第二个部分的讲解，那就是互联网平台上的新型副业，只需简单登录操作，你就可以赚钱变现哦。接下来要为大家介绍的第一种新型副业，就叫做转录。转录是将采访或者会议录音从音频或者视频转化成为文本的形式。我们现在看到这个 AppType 德语的这个网站，就是可以提供这种副业机会。那我们先找到从哪里进入到这个表格。 然后点这个 jobs，点了之后就可以看到它有一些对申请的流程的详细的描述。首先第一步是要填写申请表，第二步是啊要做一个简短的测试。如果你可以成功完成呢，就可以得到所有的报酬。然后第三步呢是网站它会审核你的这个简短测试是否合格。如果合格之后呢，就会你就会收到网站的订单了。另外呢，夏夏还为大家推荐一个英语的转录平台，它叫 Reave。我们打开网站之后，找一下如何在这个平台上注册。 然后最下面之后，在 Freelancer 点这儿，点了之后进去看一下，它这里有一个表格是你要填的信息。那么我们还可以注意到，它的这个付报酬的方式是通过 PayPal 被保这个方式来付的。然后它有两种形式，一种是做这种音频转转转化成为文本的，还有视频转化成为文本的。 因为国外这种转录平台，它还为影视作品做转录，我个人觉得有点像国内的字幕组。国内很多是志愿者免费提供的转录翻译，那它这些平台呢都是付报酬的。然后为大家介绍的这个副业呢，叫做辅助研究调查工作，这是什么呢？因为某一些研究机构或者企业，它要做社会研究调查，需要志愿者来辅助做一些工作或者参加实验。例如，这段时间在德国特别火爆的基本收入试点项目，是寻找一百二十二个志愿者，三年内每月给他们发放一千二百欧基本生活费，他们在此期间内无需工作。那个这个。 项目是通过志愿者的表现来验证。如果一个国家每月给他们人民发放一定基本生活费，他们会不会更加自由、更有创造力，或者更加快乐？如果你会外语，然后也喜欢当老师呢，你也可以成为语言老师。一个叫 Preply 的这个网络平台，它是招收网络的语言老师，门槛是比较低的，无需特殊的资质。那我们首先呢，先把这个网站换成中文，方便大家来看。然后我们找到如何成为这个导师啊，成为一名导师啊，在这里点，点进去了之后呢，我们就可以看见。 它的各种各样的一些解答，那其实这个网站的话，我个人做认为是做的很全面的了，所以呢就不做连篇累述了，大家可以自行上它的网站上查看了。另外啊，会外语的同学们呢，其实还有另外一个选择，那就是成为翻译。现在互联网上也有这种翻译平台，给大家的更多的机会。那现在呢，给大家介绍一个是个德语的网站，叫 Langu 的。然后点进去的话呢，它是支持英文的。 那这个网站上有个特色，就是它是和一些研究机构来合作，然后会有人工智能翻译。不过我们的话呢，是要成为它这个翻译，所以我们要现在拉到网站的最下面，找到那个 Translator for Langu，点进去之后呢，就可以看到如何成为它的翻译了，还有这些流程了。那除了这个德语的网站，还有英语的网站叫 Gangu。 然后 g a n g o 的话，它是支持中文的，所以我们点进去可以把这个语言换成中文。然后也是要找到如何成为它的这个翻译，也是记住啊，要拉到网页最下方，然后找到要成为翻译，成为译员。然后点进去了之后呢，也有是有非常详细的介绍。其实啊，你无需局限于常见的这些职业，如果你有个人爱好，有个人特色亮点，其实就可以来变现。 那有两个网站平台呢，也是可以提供个人的这种知识付费课程的。也就是说，你作为个人来根据自身在某些领域自身的经历或者专业技能，将这些转化成为知识付费的内容，然后在这些平台上传播。那这里的话，现在给大家推荐两个平台，一个叫 Webinaries，这是一个德语的网站，它也支持英文。是的，然后还有一个是叫 Webinar Jam，它是一个英语的网站。那这两个网站呢，不过它是要收取一定的费用的。 我们看到这个 Webinarist 它的网站，然后点到 Pricing 就看到了它这个费用，它是八百九十九美元每一年。那我们点到这个 WebinarJam 它的的话，费用的话，嗯，再点到这个 Plans and Pricing，也费用它是分不同的等级的，大家可以根据自己的需求来选择不同等级的费用。这期给大家讲解的副业都是能够快速上手、快速变现的。你也可以想想自己有什么特长、兴趣爱好，能够短时间可以产出效益的。 正如夏夏在视频里所说，请一定保持对生活的热情，睁开善于发现的眼睛。生活中其实还有很多赚钱变现的机会等待你来发掘。那接下来，德国生活全方位还会持续为你展示德国的方方面面，分享各种生活实用妙招、生活好物、理财小技巧。别忘记关注、订阅、转发、分享哦！如果你还有什么想说的，请在下方评论区留言。 下期《德国生活全方位》还会继续为你带来德国最新赚钱变现方式，一定要收看哦！